Ja? Verbinding. Wat is verbinding? Twee plakbandjes. Twee plakbandjes. Die aan elkaar plakken. Aha. Kan je dat ook met mensen hebben? Ja. Aha. En hoe ziet dat eruit dan? Eh, dat kan ik niet vertellen. <laughs> en verbinding in de wijk, is dat, uh, wat is dat dan? En dat er verbinding is tussen de mensen in de wijk. Kijk, ik kan die kon En is dat, uh, wat vind je daarvan? Is dat belangrijk? Ja. Waarom? Anders krijg je altijd ruzie en dat willen jullie niet. Jee.